Grüß Gott. Ich. Äh ich möchte mich erstmal einmal vorn entschuldigen, dass ich so viele zum Narren gehalten habe, vor allen Dingen am ersten Abend, äh, was die Leute, die das hier organisieren, die Fernsehleute, die vielen, vielen Übersetzer durchgemacht haben mit hin und her bis zur letzten Minute, das wer dann hier predigt oder nicht, das war schon eine Nervenprobe. Ich danke Steffen dir sehr herzlich. Gott hat dich gebraucht. Ich habe gestern Abend in meinem Bett gelegen und wäre nicht fähig gewesen, auf zu sein, aber ich habe mit Tränen in den Augen dir zugehört. Es war eine große Predigt und es hat viele berührt. Äh, also herzlichen Dank an alle, die, die das so durchgestanden haben. Und äh, ich staune selbst etwas, dass ich heute Abend hier sein darf. Denn das hätte ich gestern nicht geglaubt, dass das so geht. Äh, ein besonderer Dank geht für mich jetzt heute Abend aber auch noch besonders an die, die das Unglaubliche machen bei diesen Abenden, nämlich das simultan zu übersetzen. Allein hier in der Halle sind es 14 verschiedene Sprachen. Dazu kommen nochmal sieben Sprachen in die Länder, in die wir übertragen. Und dazu kommt diese wunderbare äh, Gebärdensprache. Das sind 22 Sprachen, müssen Sie sich vorstellen. Und die, die simultan machen, die müssen auf einem Ohr. Die haben die bedauern, dass ich heute wieder auferstanden bin, Steffen. Denn die haben gestern gesagt, den Steffen Kern, den kann man wenigstens übersetzen. Den Pazani, der kriegt ja sowieso keine Bremse rein. Das ist also, ja, ja es gibt immer Verlierer und Gewinner. Ne? So aber das, Sie müssen das denken, ist hinter den Kulissen, sind Sie. Und Europa ist für uns zu klein. Das finde ich so großartig, dass hier vietnamesisch übersetzt wird und arabisch und äh, persisch. Es sind so viele Sprachen. Diese, diese Halle ist weit. Und ich sage Ihnen, das ist das Zeichen dafür, dass Gottes Liebe hier am Werk ist. Denn da werden Grenzen überwunden, da werden Horizonte aufgerissen, da geht es weit zu, da werden Herzen weit und da muss man auch alle technischen Möglichkeiten einsetzen, damit Menschen diese Botschaft in ihrer Muttersprache bekommen. Das ist ja unser Anliegen dass Menschen, die mit dem Deutschen nicht so vertraut sind, in ihrer Muttersprache verstehen, wie sehnsuchtsvoll Gott sich nach ihnen ausstreckt. Gott hat sich nicht vergessen. So, darüber reden wir. Nun ist das heute, ja, das ist allemal ein Applaus wert. Nun ist das heute Abend natürlich ein ziemliches Risiko mit dem Thema. Wir brechen gerade äh, gleich zwei Tabus. Erstens, über Geld redet man nicht. Hat man oder hat man nicht, aber über Geld redet man nicht. Und das Zweite ist, über Glauben redet man auch nicht. Das ist auch ein bisschen unanständig. Gleich zwei Tabus. Und das dritte was das Risiko noch gefährlicher ist, ist, ich bin Pfarrer. da weiß ja jeder, von Geld versteht er nichts. Ich meine, ich bin ja so froh, dass Heinrich Deichmann vorhin hier so Klartext geredet hat. Das war ja schon die ganze Miete. Eigentlich sollte er heraufkommen und sagen, Heinrich, du kommst hierher und du sagst den Rest jetzt auch noch. Dann da wissen die Leute wenigstens, du verstehst was davon. Sie fragen mich ja, warum redest du denn über Sachen, von denen du nichts verstehst? Da kann ich auch eine klare Auskunft geben, da habe ich mir lang genug Gedanken drüber gemacht. Äh, das ist ganz einfach, weil Jesus so intensiv darüber redet, über das Geld, dass man sich wundert. Ich habe heute Abend eigentlich gar nichts anderes mit ihm vor, hoffentlich reicht meine Zeit. Ähm, naja, seitdem man hier so umfällt und so weiter, dann entwickelt man die Tendenz, solange man stehen kann, höre ich nicht mehr auf zu reden. Dafür, da fürchten sich jetzt alle da im, im Hintergrund, äh, die mit Satelliten und Technik und Übertragungen zu tun haben, dass ich heute das hier alles missbrauche, weil ich denke, das wäre meine letzte Gelegenheit. Aber äh, trotzdem, äh, ich werde Ihnen heute Abend eigentlich überwiegend aus der Bibel vorlesen, weil das ist meine Faszination. Es ist meine Fassung, ich hätte nicht die Arroganz, ich hätte nicht das Selbstbewusstsein, ihre kostbare Zeit so in Anspruch zu nehmen, dass ich sie mit meinen, mit meinen Weisheiten belästige. Wenn man über 70 Jahre alt ist, hat man eine Menge im Leben durchgemacht. Das reicht nicht aus, um die Probleme von Menschen zu verstehen und zu bewältigen. Ich würde das nicht als Grundlage sehen dafür. Aber weil ich ein tiefes Vertrauen habe, dass Gott geredet hatte und dass er das dokumentiert hat in der Bibel. Deshalb lese ich die Bibel mit einer Faszination, einer Spannung, die von äh, Jahr zu Jahr in meinem Leben zugenommen hat. Und was mich besonders packt daran, ist, dass die Bibel auf eine geradezu schmerzhafte Weise aktuell ist. Ich kann deshalb verstehen, warum manche sie nicht lesen. Weil wenn sie sie lesen, dann merken sie, das geht so brennend in den Alltag rein, dass es weh tut. Und wenn Sie die Bibel lesen und wollen irgendwelches Gesums haben, solche Beruhigungstabletten oder sowas, dann lesen Sie die Bibel besser nicht. Sie ist aufregend, weil sie packt all die wunden Punkte unseres Lebens an. Und das ist der Grund, warum Jesus so häufig über das Geld redet. Er sagt zum Beispiel, ich lese Ihnen das aus der Bergpredigt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Nun sind sich die Gelehrten nicht so ganz einig, woher die Bezeichnung Mammon kommt. Aber es gibt einige, die vermuten, es könnte mit dem hebräischen Wort Aman zusammenhängen und das bedeutet eigentlich Vertrauen, sich auf etwas verlassen. Und dann wird damit beschrieben, warum Geld eben nicht nur ein Zahlungsmittel ist, das wir brauchen, selbstverständlich im Alter, um was zu kaufen, sondern dass es eben eine Macht ist, auf die wir uns verlassen. Und da kann ich Ihnen erklären, äh, wie Geld zu Gott wird. Warum Jesus das so scharf sagt. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Wie wird denn Geld zu Gott? Das verbindet uns alle miteinander. Da ist kein Unterschied hier, was auch immer Sie denken, ob Sie Christ sind oder Atheist sind oder Agnostiker oder welcher Religion Sie angehören oder keine Religion oder was Sie sozial mitbringen, ob Sie alt oder jung, reich oder arm sind, ganz egal wie verschieden sind. Wir alle haben eins gemeinsam. Wir müssen danach suchen, dass wir ein Mindestmaß an Sicherheit und ein Mindestmaß an Anerkennung haben in unserem Leben sonst gehen wir kaputt, psychisch und physisch. Ich war, wenn ich nicht mehr darauf vertrauen kann, dass ich mich bewege und nicht im nächsten Augenblick erschlagen werde. Ich brauche Sicherheit. Und jeder, der uns Sicherheit verspricht, dem wenden wir uns zu, dem vertrauen wir. Nach dem richten wir uns. Und ich bitte Sie, das ist das, das wichtigste Versprechen von Geld. Geld verspricht Sicherheit. Wenn man etwas mehr hat, hofft man etwas mehr Sicherheit zu haben. Und wer will das denn eigentlich bestreiten? Ich meine, wer knapp dran ist und sich Sorge machen muss, wie das mit der Rente wird oder ob man seine Miete dann noch bezahlen kann. Ich bin in manchen Ländern gewesen, von denen, die zugeschaltet sind, hier in Zentraleuropa und habe das erlebt die Menschen darum ringen, dass sie einfach die, die Heizung nicht mehr bezahlen können im Winter. Weil die Inflation so gegangen ist und die Rente weggefressen hat. Da soll niemand äh, bezweifeln, dass Geld Sicherheit gibt. Verspricht es uns. Und Anerkennung sowieso. Das ist ja so ein besonderer Punkt. Wenn Sie viel Geld haben, da vergessen die Leute so, haben Sie den Respekt der Leute, auch wenn Sie sie nicht lieben. Und das geht ja so weit, dass selbst wenn bekannt ist, dass sie dieses Reichtum nicht auf rechtmäßige Weise erworben haben, wenn sie eine Menge davon haben, haben sie den Respekt der Leute. Also Anerkennung. Die zwei Dinge brauchen wir alle, wer auch immer sie sind. Sie können nicht leben ohne Suche nach Sicherheit und nach Anerkennung. Und das ist die Einfallstor, warum Geld einen solchen Einfluss bekommt. Sie haben sich vielleicht gewundert, warum wir Geld und Glaube so zusammenbringen. Glaube heißt, worauf kann ich mich eigentlich letzten Endes verlassen in meinem Leben? Was ist das Fundament, das trägt, nicht die Dekoration? Nicht das Leben ein bisschen netter, ein bisschen schöner ist, das kann man auch damit machen, aber was ist die Sicherheit? Was trägt wirklich? Und wenn das so gekommen ist, dass Geld diese Macht hat, dann richten wir uns danach und richten alles. Wofür habe ich Zeit? Was sind meine Prioritäten? Dann opfert man seine Familien, opfert man seine Kinder. Und so sind halt die Götzen. Sie fordern Kinderopfer, Menschenopfer, jedes Opfer, brutal. Das ist das Kennzeichen der Götzen, die uns kaputt machen. Er wird Geld zum Gott. Und übrigens nicht nur das Geld, das man hat, das wäre, dann könnte man ja sagen, nur die Reichen. Nicht? Das Problem ist ja so, dass das Geld, das man nicht hat, aber das man haben möchte oder meint haben zu müssen oder mehr haben zu müssen, einen total beherrschen kann. Sehen Sie, das ist eine Tatsache. Die Statistik von, des Jahres 2012 in Deutschland sagt, dass wir 5,59, also mehr als 5,5 Millionen überschuldete Personen in Deutschland haben. Überschuldet heißt in diesem Fall Menschen, die so viel Schulden haben, dass nach menschlichem Ermessen sie keine Chance mehr haben, jemals diese Schulden abzutragen. 5,6 Millionen Menschen in Deutschland. Und es gibt jetzt das Angebot von Kreditkarten, wo man, ohne dass da eine Sicherung ist, man einfach zahlen kann, nicht? Live on Plastic nennt man das in den USA. Dass man einfach durchzieht und das Konto überzieht. Und es wird ja, und es gibt ja auch Bankinstitute, die gewissenlos sind in ihrer Profitmaximierung, dass sie Leute verführen, leicht in solche Schulden zu gehen. Man, man muss das haben, man muss das haben. Und dann ist man hoffnungslos. Es geht da, bis dahin, dass Menschen zum Selbstmord kommen. Weil wenn es auffliegt, am Ende ist, lange Zeit kann man das vor sich herschieben und plötzlich ist es da, dass es rauskommt und es gibt keinen Weg mehr zurück. Zwischen gibt es Einrichtungen der Hilfe, auch der Privatinsolvenz seit einigen Jahren in unserem Lande, wenigstens hier in Deutschland. Aber das zeigt ja nur, dass das Geld, das wir nicht haben, eine, eine Terrormacht in unserem Leben haben kann. Und ich muss ja kein Pro, äh, Prophet sein, um zu sagen, wenn wir mit ein paar tausend Menschen in dieser Halle und mit vielen tausend Menschen jetzt in Europa verbunden sind, dann muss ich ja kein Prophet sein, um zu sagen, dass ganz viele unter uns das in bitterer Weise in diesem Augenblick erleiden, diesen Terror. Und schweißgebadet nachts aufwachen, wenn sie daran denken, wie, wie das denn eigentlich mit den Schulden mal weitergehen soll. Und vieles von dem ist auch nicht selbst verschuldet. Das heißt, äh, das meint Jesus, dass Geld eine Macht sein kann, ein Götze, die einen, das, der einen kaputt macht. Und das ist ja nicht nur die Überschuldung, es ist dann dieser unendlich vielen Familien, die vom Streit, vom Erbstreit kaputt gemacht sind. Wie viele Familien zerstreiten sich um Erbschaften? Ist übrigens auch nicht neu, kommt in der Bibel schon vor. Ich will Ihnen das aus dem, äh, aus dem Lukas-Evangelium sagen. Heißt es einmal im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, es sprach einer aus dem Volk zu Jesus, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Das wäre doch mal eine Sache. So ganz praktische Hilfe könnte Jesus da geben. Wenigstens Frieden in einer Familie. Ne? Wenigstens Frieden in einer Familie. Das wäre doch schon mal praktisches Christentum. Jesus aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter und Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Ist Jesus naiv? Wovon denn sonst? Jesus hilft nicht praktisch. Und dann auch noch so ein steiler Satz. Und stattdessen erzählt er dann ein Gleichnis. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele immerhin, der war kein Materialist, der wusste, dass er eine Seele hat, mit der er so Gespräche geführt. Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Naja, den Erben abzüglich der Erbschaftssteuer. Was ist daran falsch? Die freuen sich.